Alo. Вась, Вась, он через амбразуру вот эту может достать. tá Блять, футик так неудобно, конечно. ذاك بيقنصوا على الحار جيبها شوي جيبها كان. شوي للجهة يا سلام جيبها شوي للجهة صحاب Здесь, в Дарае, сегодня сирийские войска перешли к антиснайперской войне. За моей спиной самодельная баррикада. Прямо за ней находится то здание, в котором находились в окружении три дня бойцы сирийской армии. Их освободили, но это здание сейчас находится на ничейной земле. И э, с обоих сторон снайперы контролируют эту территорию. Вчера здесь был ранен один боец, вот мы видим следы крови. Он получил ранение в руку. Снайпера сирийской арабской армии тоже наносят потери противнику, но мы не, э, не можем сейчас отснять э, с той стороны потери. Снег поехал. Поехал, поехал. Вот такие самодельные антиснайперские экраны натягивают э, бойцы сирийской арабской армии, чтобы перемещаться по улицам. Защитить он не может, поэтому надо перебегать очень быстро. Чтобы снайпер не успел сообразить, где находится боец в данную секунду. Агентство «Анна Ньюс». Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Дарая Сирия.